في ظل الاختيارات العديدة في السوق أصبح اختيار جوال جديد أمرا صعبا ومرهقا فالعديد من الاختيارات معناها العديد من مقارنات الأسعار والعديد من الأسئلة عن المواصفات والعديد من الزيارات للمتاجر ولا يخلو الأمر من العديد من الصدف السيئة كأن تجد الأسعار في المتجر مختلفة عما قرأته على الإنترنت أو تفاجأ عند وصولك إليه بأن الكمية قد نفذت للتو قطر فون البرنامج الأول من نوعه لمقارنة أسعار الجوالات وتوافرها في أشهر متاجر قطر مكان موحد يوفر عليك الكثير من الوقت والجهد لإيجاد اختيارك المناسب فعبر قطر فون تستطيع معرفة ما إذا كان الجوال الذي تبحث عنه متوفرا في متجر معين أم لا وبالبحث المتقدم يمكنك البحث عن الجوالات بمواصفات أو أسعار معينة والاحتفاظ ببعضها في القائمة المفضلة لديك لسهولة الرجوع إليها فيما بعد كذلك هناك خاصية التنبيه بالسعر حيث يرسل لك البرنامج إشعارا بانخفاض سعر الجوال الذي تود أن تشتريه ويوضح لك عن طريق رسم بياني تغير أو ثبات سعر الجوال خلال الفترة الماضية يمكنك أيضا الاطلاع على تعليقات الآخرين على جوال معين ومشاركة رأيك الشخصي بعد استخدامه قطرفون جوالك الجديد دون العناء القديم